Són 250 joves que representen més de 1.700 alumnes de 41 centres educatius de la ciutat que han participat en l'audiència pública als nois i noies de Barcelona. Després d'un curs treballant al voltant del lema Construïm amb la gent jove la política i els drets de la ciutadania, l'Ajuntament els ha obert les portes perquè poguessin presentar els seus compromisos i propostes que han recollit en un manifest conjunt. Hem après que per fer política i ser polític no és fàcil, que no hi ha prou de queixar-nos, sinó que també cal actuar comprometre's i implicar-se. El conjunt de ciutadans i ciutadanes menors d'edat creiem que hauríem de poder participar més en les decisions polítiques, ja que moltes de les lleis que es proposen també ens afecten a nosaltres. Proposem també la creació d'un Consell d'Infants i Adolescents de la ciutat, un òrgan de participació juvenil que tingui com a objectiu esdevenir un espai on els nois i noies se sentin representants, independentment de la seva procedència, cultura, edat, sexe o classe social. El manifest l'han llegit davant de representants polítics del consistori que han recollit les seves propostes. Gràcies pel que ens heu plantejat, cada un de nosaltres, tots els regidors, hem de fer un anàlisi i veure com ho apliquem en el futur, jo estic convençut que tots estem d'acord amb que el que ens heu expressat ho hem d'aplicar de totes totes. La participació de la ciutadania més jove en política és l'objectiu principal de l'audiència pública, no només d'enguany, sinó des de la primera edició ara fa 20 anys. El curs vinent se celebrarà la 21a audiència, que ja se sap que durà com a títol la seguretat ciutadana, la funció de la Guàrdia Urbana i els bombers.